Jadikanlah kita sebagai seorang hamba yang selalu tekun taat aman dan sentiasa menjadi hamba Allah yang soleh mendengar dan taat perintahnya dengan itu kita akan menjadi orang yang berjaya dan orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Sebaliknya orang yang tidak taat kepada Allah walaupun dia sudah dengar perintah Allah tapi dia durhaka. Itulah yang Allah Taala firman orang-orang yang durhaka kepadanya wa qalu sami'na wa asayna. Kami sudah pun mendengar tapi kami juga itu adalah orang yang nasib tidak baik dan orang yang campur diri mereka ke dalam lubang neraka jahanam dan nasib tidak baik bagi mereka di dunia apatah lagi di akhirat kelak. Ikhwah hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian. Allah Taala panggil hamba-hamba-Nya di dalam Quran dari berbagai bentuk umumnya Allah Ta'ala panggil semua ya dengan arti wahai Allah Ta'ala panggilnya Nabi-Nabi yang ada di dalam Quran sebahagiannya Ya Adam Ya Nuh Ya Ibrahim Ya Nuh. Allah Ta'ala panggil oleh-oleh selain daripada rasul dan nabi ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman ya ayyuhan nas wahai manusia panggil juga orang-orang kafir iaitu ya ayyuhal kafirun panggil dia ya ayyuhallazina kafaru Allah Taala panggil juga nabi sebagai hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tidak panggil ya Muhammad tapi Allah Taala panggil kepada Nabi Muhammad ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabi apa tak lagi Allah Taala panggil hamba-hamba panggil kita semua yang ada di dalam Quran ya ibadiyallazina amanu Hei hamba-hamba ku yang berhina panggil juga orang-orang yang terlajak orang yang melampaui batas ya ayyuhallazina asrafu wahai orang-orang yang melampaui batas apa tak lagi Allah panggil juga orang-orang perempuan ya nisa an-nabiy Wahai isteri-isteri Nabi Apabila panggil macam ni di dalam Quran yang ada Kalaulah panggilan itu kena ke atas kita Terutamanya Ya ayuhalladina amanu Adanya 89 kali Berulai-ulai di dalam Quran dalam beberapa surah ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala Hakmansankan Beri perhatian yang sangat banyak Terhadap Orang-orang begini Walaupun sebutnya Ya Ayyuhannas Termasuknya juga Manusia yang berkini Dan juga manusia yang tidak berkini Nabi SAW juga sebut di dalam hadis Sebagai hadis kursi Allah Ta'ala panggil kita Ya ibadi Inni haram tu zulma ala nafsi Waja'altuhu bainakum muharrama Fala tazalamu Wahai hamba-hambaku Aku haramkan buat zalim Di antara kamu Maka Janganlah kamu menzalimi Di antara kamu sesama sendiri Ni adalah panggilan yang Allah Taala panggil sama ada di dalam Quran dan di dalam hadis-hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah yang dikasihi sekalian, yang paling utama sekali. Kalau kita nak kata Bapa boleh Allah Ta'ala panggil kita banyak di dalam Quran Nabi pun sebut di dalam hadis Tujuannya adalah untuk nak jadi kita hidup baik. Nak jadi kita faham agama. Pakat usaha untuk meningkat ataupun untuk fatna hidup kita menjadi hamba Allah yang sempurna, yang baik, yang elok, yang soleh, yang reti cara hidup. Pastu nak jadi kita ni adalah ahli syurga. Allah firman di dalam ayat wallahu yad'u ila daris salam Allah menyeru semua manusia hamba-hambanya yang beriman utama sekali ila daris salam kepada negeri yang aman sentosa iaitu kepada syurga berarti Allah Taala tidak redha sama sekali hamba-hambanya hidup di dalam neraka tujuan Allah Taala buat kita, cipta kita mari duduk di atas muka dunia ni untuk nak menjadi hamba yang baik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak cipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Dan ada arti ibadah di sini bukan arti semaya, puasa, zakat, haji dan hanya zikir baca Quran saja. Tapi wiki, cimit kita Seumur hidup kita Yang kita hidup bernyawa di muka dunia Siapakah kita hukum nafah yang terakhir Dalam arti Kita hidup betul dengan syariah Allah Gajeng beramal Berusaha Hijau cari makan Buat perkara-perkara yang baik Yang soleh Serta kita sendiri juga Adalah orang yang cuci bersih zahir dan batin. Semua perbuatan kita, usaha kita adalah kita buat kerana Allah. Didik diri kita, keluarga kita dan apa terlagi orang-orang yang diberi amanah untuk jaga sangkong masyarakat, maka hendaklah dia bawa sangkong dia pergi kepada jalan yang betul yang benar menuju redha Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan sebagai amanah yang mesti dia pikul semasa dia ada di atas muka dunia sampai mati. Ikhwah yang dikasihi sekalian, Allah Taala dia cipta kita, dia tahu perangai tabiat manusia yang dia cipta. Memang satu perkara yang kita lihat tak boleh dia itu dosa. Dosa Setiap orang ada berlaku sikit sebanyak. Selain daripada Rasul dan Nabi, maka semua manusia adalah adanya silap dan salah. Sehingga di dalam pepatah harap ayat katanya, Al-insan la yaflu anil khatai wal nisyal. Manusia tidak sunyi daripada salah dan silap. Ataupun lupa. Berarti kita mengaku bahawa diri kita ada yang salah, ada silap. Kemungkinan silap dan salah terupa tu kita dengan tidak sengaja buat. Adanya yang kita sengaja buat. Tapi Allah Ta'ala sentiasa ampun dosa. Seperti mana Allah Ta'ala firman di dalam Quran. Tubuh ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu kepada Allah semuanya. Sama ada semua kamu dan semuanya dosa yang kamu lakukan. Mudah-mudahan kamu berjaya. Allah Taala panggil juga kita di dalam hadis kursi. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kamu bersalah kamu silap kamu berdosa sia dan mati aku sedia untuk mengampun dosa-dosa dan kesilap kesalahan eh, kesilapan kamu maka Allah raya fastaghfiruni hendaklah kamu istighfar dan minta ampun minta klik semula kepada Allah aghfir lakum nescaya aku akan ampun kepada kamu dan saya akhiri dengan satu ayat yang sentiasa kita baca innahu kana tawwaba sesungguhnya Allah adalah sangat-sangat menerima taubat iaitu menerima muka semua pintu taubat untuk seseorang itu kembali ke jalan yang sebenar. Sehingga Nabi katanya, bilanya siapa buka pintu taubat malam yugharghir sehingga nyawa dia siapa dihalkum. Berarti sapa siapa belum pada mati, belum pada hembuh nafah yang terakhir, maka Allah Taala sentiasanya ampun dan terima kepada Allah bersalah. Maka ikhwah hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian marilah kita pakak jadi hamba Allah yang soleh yang baik marilah kita pakak kikih perkara-perkara yang salah dan silap di dalam hidup kita dan jangan kita buat dosa tambah apa yang tersilap kita sentiasa minta ampun dan marilah kita selalu senantiasa istighfar setiap hari sebanyak mungkin dengan sebab Nabi SAW sentiasanya beristighfar tak kurang daripada 100 kali sehari. Apa lagi kita orang yang berdosa lebih lagi lah daripada hak Nabi beristighfar 100 kali maka kita yang hidup di dunia sekarang ni penuh dengan maksiat dan kita sendiri boleh jadi menjadi punca maksiat yang kita buat kepada diri kita dan kepada orang lain. Wallahi a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian Selepas berwasiat Supaya kita sentiasa bertakwa kepada Allah Saya juga berwasiat kepada diri saya sendiri Supaya tidak lupa nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita semua iaitu yang, yang paling besar sekali iaitu yang hidayah. Allah tunjuk kepada kita ajaran jalan Islam dan ini Maka hendaklah kita pakak-pakak pergi dengan sungguh-sungguh saya kepada agama supaya kita saya kepada nyawa kita. Memang setiap orang saya kepada diri dia. Tapi Allah Taala suruh kita saya kepada agama dalam arti suruh saya kepada Allah, Rasul lebih daripada kita saya kepada diri kita ibu bapa kita adik beradik kita dan semua manusia di atas muka bumi daripada itu juga saya wasiat kepada diri saya sendiri dan ikhwah yang dikasihi sekalian istighfar atau permintaan ampun adalah menjadi suatu perkara yang wajib dalam hidup kita sebagai orang biasa oleh awam. Allah Ta'ala firman dua karakter ayat di dalam dua surah supaya cepat-cepat dan badu musabakoh cepat-cepat minta ampun Allah firman yang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum cepat-cepatlah kamu kembali kepada keampunan dari Tuhan kamu. Yang kedua, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Hendaklah kamu berlomba cepat-cepat badu menuju kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Bermakna Bermaknanya Allah Ta'ala segu kita Supaya kita Sentiasanya Cepat minta ampun setelah kita Melakukan kesilapan Dan kejahatan Satu karakter Hadis Nabi SAW Yang Nabi Hussein Ittaqillah haithuma kunta Wa atbi'i sayyiatal hasanata tamhuha Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanah hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah di mana sahaja engkau berada. Dan cepat-cepatlah iringi, maknanya cepat-cepatlah buat baik setelah engkau telajuk buat kejahatan ataupun dosa. Dengan istighfar, dengan sedekah, dengan minta ampun daripada Allah Ta'ala. Dan hendaklah engkau bergaul berakhlak dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Ini adalah ajaran agama kita. Apatah lagi ikhwah yang dikasihi sekalian. Allah Taala sebut supaya banyak jarang Allah wayak di dalam apa-apa ajaran sama ada semaya ke, poso, ke, zakat ke, suruh banyak. Tapi Allah Ta'ala sebut suruh zikir dan ingat kepada dia suruh banyak. Wa'kurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu ingat sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala banyak-banyak. Bermaknanya hati kita hati kita kita kena sentiasa yang nak dengan Allah. Mulut kita, perbuatan kita Menunjuk katanya kita sentiasa ingat kepada Allah. Berarti orang yang selalunya ingat kepada Allah, orang itu dia tak buat maksiat. Orang itu dia tak jatuh di dalam lubai maksiat. Kalaulah terlanjur juga dengan kecik pe dia, mata dia, telinga dia, insya-Allah Allah tak ada lagi keluar boleh dia kembali kepada jalan yang sebenar. Tapi apabila kita tahu dah Maka hendaklah kita pakat-pakat beringat Hidup kita ni Nak buat macam mana Setiap hari tak sebuah kita tambah dosa Tak sebuah dosa Nak ubah kita iaitu ya, Hem tawi kun Pahala-pahala Dan kebaikan Dosa-dosa kita Kita kena kikik, kena puas Setiap hari jangan ada dosa Walaupun ada sikit sebanyak InsyaAllah Allah Ta'ala akan ampun dan akan buat apa apatah lagi orang-orang yang pernah buat dosa besar sebelum pada pandemi besok tinggal semaya besok minum arok besok zina besok buat tu besok buat ni banyak-banyak kita hendaklah wang di dengan Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan dengan kita harap Allah ampun dosa kita maka selepas daripada ni kita jangan buatlah jangan duk boleh buat lagi dosa-dosa yang kita pernah buat sebelum pada ni. Tapi kita tangkai momen daripada cuk ni tentun pai. Iaitunya hidup kita kena mesti jadinya orang Islam yang sempurna, yang molek, yang baik. Itulah duduk di hati kita dan ikhlas kita masing-masing. Hadirin jemaah yang dikasihi Islam. Hari Jumaat adalah hari mulia segala kebaikan Allah Ta'ala sedia kepada kita sebagai perkara yang istimewa sama ada di malam Jumaat dan hari Jumaat maka kita diseru supaya banyak kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedekah baca Al-Quranul Karim terutamanya baca surah Al-Kahfi kita buat kebaikan hati kita mesti bersih dan segala perkara-perkara yang diizin, yang disuruh dan diperintah oleh Allah maka hendaklah kita banyak-banyak buat pada malam Jumaat dan hari Jumaat terutamanya selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerana Allah dan para malaikat sentiasa mencucuri rahmat dan doa minta supaya Allah cucuri kebaikan kepada Nabi kita maka Allah pun panggil wahai orang-orang beriman hendaklah kamu berselawat dan salat kepada Nabi. Dalam firman-Nya, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in." اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والملحدين يا رب العالمين اللهم اللهم اغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون